Uh, uite, astăzi vreau să-ți improvizez despre a strânge. Um, m-a inspirat o doamnă educatoare care spunea copiilor, haideți strângeți jucăriile, haideți, haideți strângeți. Și m-am gândit că și noi oamenii avem jucăriile noastre, uh, facem credite, strângem uh, case, strângem mașini, frigidere, nu știu pentru ce să mai fac credite. Însă apoi când plecăm pe lumea elaltă nu le luăm cu noi. E adevărat că ne folosesc, uh, ne bucurăm de ele, însă parcă prea ușor ne atașăm și ne supărăm când se strică. <laughs> Pentru tine ce înseamnă a strânge? Ciao!